que mi consulta porque truena mucho en ¿eh? la ayuda. ¿no? Thank you. Voy a pasar al baño y me lavo los dientes y tú también y luego ya para ponerte la, la pomada y... haciendo por ahí, desconecten. ya me paré del voy lavas y ahorita ya que te laves me dices para hacerte los frijoles. Ahí está, ¿eh?